benvenuti in Craftoso Giorno, io sono Katara e benvenuti in un nuovo video! Oh, che cosa faremo quest'oggi? Faremo una delle mie entries della mia challenge! Apparirà screen con challenge. In pratica è una challenge che comprende lo stile decora, che è quello che insolitamente vesto. Una delle entries è vestire un tuo amico in decora. E per questo abbiamo Nunzia! Nancy Senpai, però non la facciamo vedere perché lei ha i problemi, quindi, <laughs> quindi non la facciamo vedere. Però io non vedo l'ora, faccio vedere il mio outfit, la mia felpina con i Simpson, troppo carino, e ho abbinato degli accessori rosa. Sì, ed è rosa, sì. <laughs> Accessori gialli. Vabbè che rosa sempre nei miei pensieri, però per chi non lo sapesse, Nancy Senpai ha tutta quest'anima un po' dark, un po' vampiri, queste cose qui, no? Quindi secondo me sarà molto divertente vedere com'è nel mio stile, no? Quindi diciamo un po' che siamo come il sole e la luna, sarà troppo divertente. Lei ora si sta vestendo, intanto io faccio un po' di vlog. Nulla, come state? Io sto, non sto postando video da un casino di tempo. Ho avuto una specie di mental breakdown per il fatto che quella, la videocamera non fa questa grande qualità. Però ho deciso, vabbè, Partecipate anche voi alla mia challenge e usate l'hashtag Decora Challenge. Qui abbiamo già pronte le armi, le mie cose per i capelli, le mollettine. Questo è l'outfit che ho studiato per lei, giusto per darle veramente la reale esperienza. Iniziamo il makeover! Ovviamente c'è il, il mio amato compagno e consigliere, il grandissimo Simbino. Vero Simbino? Anche tu vuoi essere conciato in decora. Non, mi, mi, sa che... Eh, ci prendiamo la lingua, ci prendiamo la lingua, ci prendiamo la lingua. <laughs> di ciao a YouTube, Simbino. Il suo sguardo dice più di mille parole. Allora, Nunzia non si è ancora vista, però è così carina, mamma mia! Oh, ah, decora, cose rosa! Oh. Filmeremo la sua reaction, lo specchio della verità. Ciao! Già, già, già, già! Già, già, già, già! Sembra strano senza mm, eyeliner. Ma ce l'hai l'eyeliner in teoria? Eh, quello nero. Ah, sì, è vero Sono che tu, tu, e il nero davvero avete fatto il patto. Comunque, cosa ne pensi? Ti piaci? Sì, piace. Che la fettinatura ti piace? Mm. Oh, che bello! Adesso andremo in giro a vedere le facce sconcertate delle persone. gente. Oggi è lei quella che esagera, io sono normale oggi. Che dire lei? E ora mi metterò anche io qualcosina perché dobbiamo fare le foto per la mostra di Ale Comics che mi raccomando andate a visitare la pagina di Harajuku Tea Party. In etichetta editori e faranno una mostra fotografica e anche il Tea Party. Link in descrizione, esatto. Ovviamente quando decido di fare un video piove, ma niente, nessuno ci ferma, manda a fare le foto. Ma è come essere una piccola girl, mi sento una dodicenne. Ah sì, che bello! Sembra di essere sua sorella. Sì. Con la Devora Girl mentre mangia. Tutto regolare. <laughs> Calzine gialle. Ditemi voi se questo non è il fon della vita. Azzurro pastello. Questo sì che è l'aesthetic vero e puro. fare le foto in sala giochi, noi come siamo partiti? Vedete qualche foto? Qui, qui, qui, qui, qui. La metteremo più veloce perché fa ridere! Sono un genio, ovviamente mi sono dimenticata di registrare la parte finale. Vi voglio soltanto ricordare di mettere like e commentare se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina per ricevere le notifiche e avere altri video a tema anime, manga, cosplay e Harajuku style. Per questo è tutto e un saluto tigrettoso dalla vostra Gotora. Ciao!